Di waktuku masih kecil Gembira dan senang Tiada duka ku kenal Tak kunjung mengerang Di sore hari dan sepi Bertalu Sujud berdoa ku dengar Nama ku disebut Di doa dan ku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasih. kelak di sana kami pun bersama bertelut memuji Tuhan yang dengan